地上人どもしろだば普通この落ちこぼれめ様がいらしたぞ go. I... Well, yeah. I'm out of here! Never fear the tank-top tiger! お前に立ち向かなくちゃいけないんださあお前を排除する そのまま動くな手応えさかんよだった趣味でヒーローをやっているものだ退屈させてくれるなよ Thank you.